eh, o traballo feito pola mesa e eh, agradecer antes de nada ás compañeiras e compañeiros que colaboraron na anterior executiva eh, participando activamente unha labor coordinada e darte gracias a todos e tamén grazas aos compañeros e compañeiras que que aceptaron o encargo de, de participar nesta nova andaina, unha nova andaina que sabemos que vai a ser dura, vai a ser dura eh, en, en dous campos, no, no campo interno da CIGA, no que vai a ser o propio traballo que como CIGA organización xa varias intervencións subo previas da necesidade que temos como, como central sindical de organizarnos máis e mellor eh, dicindonos as cousas á cara eh, a crítica ten que ser unha crítica constructiva sempre para que o que se entenda que se fai de forma incorrecta asumilo, corregilo e melloralo Entón, eh, vamos a ter que traballar moi duramente para facer fronte a, todas, a todos os ataques que van a continuar por parte do capital. Antes había alguna mención que facía mención o, o papel que os sindicatos estatais como mención UGT fan a unha política de facto, a unha política de mesa de diálogo. A nosa acción sindical ten que ir, vai, e seguirá indo sempre por unha acción moito máis directa a unha acción sindical de defensa dos compañeras e dos compañeiras, e dos compañeiros, e é por iso por que precisamos mellorar non só na, na participación dos delegados, no, dos cuadros internos, sino que temos que, que ser exigentes cos delegados e as delegadas na vida do diario do sindicato, temos que formar cargos sindicais Eh, temos que os comités darles todavía máis peso e temos que incorporarlos ás, ás estructuras das centrais sindicais. Nas empresas temos que organizar aínda máis eh, organizar para avanzar na conquista de dereitos e de calidade de vida e temos que crear onde non haxa e mellorar e reforzar o papel das seccións sindicais das que as empresas nas que teñamos afiliación. Adquirimos o grado de conciencia política ou sindical como tendes vos ou como ten outra xente temos a obligación de traballar para que iso sea unha realidade. Non? E por eso estades aquí, estades aquí os representantes sindicais, estades aquí os mellores, os máis preocupados pola sociedade, porque a sociedade se move porque hai xente que a move. Eso chama-se militancia, militancia sindical, militancia política militancia nacionalista. Non? Pois eu estou encantado de estar con todos vos, porque sodes dos vos e generosos da boa xente, non? de Pontevedra da súa comarca, contamos co vosso traballo para conseguir pois, unha Galicia mellor, liberada, sin explotación, máis xusta e, en definitiva, unha tontería, pero para que seamos todos máis felices. Vale, moitas gracias. A finales da época dos 70 e a primeiros dos 80, os compañeros e compañeiras que despois vamos a nombrar e queremos que suban aquí arriba foron quen de asentar os cementos do proxecto sindical nacionalista de clase con se somos. Fixeron en condicións moi adversas, pero coa determinación de que era necesaria a autoorganización. E dotarnos dunha ferramenta para a nosa liberación nacional e social. É de justiza dicir que toda esta xeración de compañeros e compañeras e moitos outros que posteriormente tomaron o redo, inda que algúns deses, os que vamos a nombrar, algúns e algúnas están aínda en activo, empezaron moi novo, fixeron todo sacrificando a súa vida, o tempo, coas súas fillas, coas seus fillos, coa súa parella, deixando moitos cartos no empeño, e tamén sacrificando algúns deles a súa liberdade. Temos que defender o día a día nas nosas empresas, nas nosas fábricas e pelear. Por lo tanto, a xente, que é a xeración que hoxe, eh, moitas delas están na etapa da xubilación, e algúns xa estamos xubilados, hai que reconocer ese mérito porque cando comisión UGT, eh, que eran referentes sindicalistas, nos 80, eh, 70 e pico 80, eran mayoritariamente eles a representación do, do mundo do traballo aquí e eh, o que era o servo da CIGA era unha coxinha moi pequeniña. Eh? Éramos catro gatos. Porque, bo, ideas pero hai que ter equipo, <laughs> ejército, para que os leve á práctica. E o que nos falta ahora, e os menos que hai, é que realmente non teñamos ese equipo, ese exército eh, de delegados, de membros do comité de empresa, deliberados nas federacións, etc., que seña capaz. Por lo tanto, eu de toda maneira sou optimista, ánimo, en eh, nome deles eh, agradecidos por este recordatorio, e adelante Pasica. Muchas gracias. A Federación e unión locais teñen que activar os seus organismos como maneira de socialización dos conflictos, a aprendizar e aprendizaxe e formación de futuros cadros, mesma función que deben desempeñar as reunións deliberadas. Temos todos nós, todas nós, temos que comprendernos que a CIGA eh, a función é ser unha ferramenta, ferramenta que está ao servizo da clase traballadora galega, o servizo de Galiza, e, eh, polo tanto, a nos obriga eh, a mellorar nos mesmos e a nosa organización para cumprir a súa función. Vou a ser breve nesta, nesta última parte, eh, porque asumo e comprendo perfectamente as que palabras que os compañeros foron previamente dando no papel de organización de eh, eh, a, a preocupación y, y, asumimos en eso, pero con un sentimento de, de, seriedad en el sentido de que sabemos que va a haber eh, nos los próximos años, que va a haber problemas que van a ser a fondar, eh, van a ser eh, muy duros. Eh, hay una realidad de que varias veces te fixo, fixemos un acto de homenaxe a todo un grupo de compañeros que formaron, que fundaron o sindicato, que ajudaron a cara a cara, Eh, evidentemente, isto é unha, isto é unha organización que vai pasando o tempo, as personas van cambiando, o que non podemos permitir e temos que loitar todos e espero que si temos que levar un zasca o levemos temos que seguir loitando como se fixo hasta ahora na defensa na, na defensa de Galiza sobre todo. Viva Cega, viva Casorera Galega.